Presidente niyo po tsaka vice. Botante ka, sir? Hindi. Ayun, ma'am. Isa pa. Okay, ma'am. Presidente po tsaka vice. Survey lang, ma'am. President? Apo, tsaka vice. Survey po. Bongbong. Vice niyo, ma'am. Vice? Apo. Ito pa si Duterte. Sarah. Thank you. Pasur... Ma'am, excuse me, pwede ko mag-survey, ma'am? President sa kabay. Survey lang. BBM. Vice ko. Vice niyo, ma'am. Sarah. Sarah, thank you. Okay. okay guys, naputol na low Pinalitan ko ng battery. Tara, tuloy tayo. Bye, sir. Ayan, sila. Sila eh, eh, po. Ah, sila, sila. Butante kayo, sir. Butante po. Sige po, president ko po tsaka vice. President. Bongbong. Bongbong. Vice po. BBM at Sara doon. Sara. Kayo, sir. Kayo, sir. Uy, magsalita kayo. BBM. Vice po, vice. Tsaka Sara. Kayo, sir. BBM. BBM, Vice po, Vice. Vice, sir. Sara. Sarah. Thank you. Wait lang. Sir, pa-subscribe. BBM! BBM! Pa-subscribe po, pa-subscribe. BBM! BBM! BBM! Uy, magkikita sa YouTube, pare! Pare. Vice po. Vice President, si ano, si ano to, si ano. Sara, Sara, si Okay, thank ah. you. Sir, nabigyan na kita. Si Sara at saka si Lenny. Pa-subscribe. Ah, ay, botante ko Botante. Nakapula ka, bibir ka eh. Botante ka po. Hindi, hindi wala pa akong register. Okay, sige pa Ah, Sara tayo ha. Sara. Sara. Sara. Ay, sige po. Sir po, botante kayo sir. Sara. Tara, bilang na tayo. Kasi, ay, sige, isa pa naman. Sara. Sir, botante kayo sir. Botante po kayo. Thank you. Bibili pa ako. Sir, excuse me, butante po kayo, sir? Ano butante po kayo. Pwede mag-survey, sir? President nyo pa sa kabay. Survey lang po. Okay, tayo. Kayo, ma'am. Kahit sino po, okay lang. Survey lang po. President, President tsaka bay. President. Survey lang po. Survey lang po. Survey. Si ano, Lakson. Lakson. Vice niyo, ma'am? Soto. Soto. Kayo, ma'am? Sino po sa inyo, ma'am? Ganon din. Kayo, ah, Lakson Soto, ma'am? Lakson and Soto. Kayo, ma'am? Ako si Marcos. Marcos. Vice niyo, ma'am? Vice President Sino po? Sino ba mga vice? Ito po yung vice. Eh, sino to? Ah, si Tito Soto. Ay, si Soto. Tito Soto. Sige. Kayo ma'am, sino po sa inyo ma'am? Bongbong po. Vice niyo po. Wait lang. Bongbong daw. Ang vice ko si Soto. Soto. Okay. Sa Zambales. Olonga po. Wait lang. BBM po, BBM. Opo. Ay! Ah, okay din. Undecided, lima. Magkano raw ito? Wait, mahina na. Si Pacquiao, zero. 189. Si Laxon, dalawa. Si Robredo, 7. Si Moreno, 5. Si Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 77. 77 si Marcos. Ulit, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 77. Si undecided, 10. Sa VP po, sa Vice President. Si Atienza, isa. Si Soto, 5, 10, 15, 20, 24. 24 si Soto. 5, 10, 15, 20, 24. Si Pangilinan, dalawa. Si Ong, walo. Si Sara, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okay. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okay, so ang maraming nakuha boto po dito ay si Marcos at si Sara Duterte. And guys, maraming salamat sa pagsubaybay at magkita-kita ulit tayo sa ating Kalye Survey number 35. Bye!